vos prieš šimtą metų į lietuvą atgabentas krepšinis gerbėjų ratą rinko nedrąsiai tačiau legendinės pergalės europos čempionatuose tūkstantis devyni šimtai trisdešimt septintaisiais ir trisdešimt devintaisiais lietuvą žaibiškai pavertė krepšinio šalimi istorinės pergalės pirmieji nepriklausomos šalies medaliai krepšinis dažnai tituluojamas lietuvos ambasadoriumi pasaulyje Meilė krepšiniui nuo pat Europos aukso tarpukariu iki šios dienos teka ko ne kiekvieno lietuvaičio gyslomis. Kai manęs klausia, kodėl Lietuvoje krepšinis yra populiarus, aš sakau visų pirma, tai manyčiau, kad būtent dėl tų dviejų metų. Tai tada irgi jauna valstybė, ne per seniausiai atgavusi nepriklausomybę, dar ieškanti savo identiteto ir šią tau du kart stipriausia Europoje. Matome ir besišypsantį Praną Lubiną, velkis į Lietuvą net 96 taškus. Per visą istoriją krepšinis mums buvo ir yra daugiau nei sportas. Tai ir patriotizmo, ir vienybės simbolis, ir net savotiška rezistencijos forma sovietmečių. Jeigu žiūrėti į tą patriotinės dvasios palaikymą, tai mums reikėtų žiūrėti visų pirma į 90-mečio vidurį, tai yra Kauno Žalgiris, Kaune krepšinis, E, kurio ten tos kovos su CSK iš principo buvo toks nebilaus pasipriešinimo forma. Esu girdėjęs legendą, kad Amerikos balsas, kuris tuo metu buvo draudžiamas, po tų rungtynių savo pranešimą užbaigdavo taip, kad šiandien Žalgiris Maskvoje vėl suplėkė Raudonoje armiją. Tai tas kontekstas politinis ypatingai Kaune ir visoje Lietuvoje jisai ir su Kauno Žalgiriu buvo labai aiškiai juntamas Ir šioje vietoje sakyčiau, kad dar ir Vilniaus Žalgirio futbolo klubas irgi buvo tas katalizatorius bent jau Vilniuje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, patriotinė sporto dvasia neišblėso. Tvirtą poziciją demonstravo patys sportininkai. Jie iškart pasitraukė iš TSRS čempionatų ir rinktinių. Netrukus pasipylė didžiosios pergalės su savo šalies vėliava. Pirmoji tai iškovota bronza Barcelonoje. Lietuvos vardas vėl garsiai suskambo pasaulyje. Išaugo ir sirgalių minios. 2003 metų Europos čempionato Švedijoje tai buvo tas sakykim atskaitos taškas kada ne tik apie sportininkų patriotizmą ir fanatizmą buvo galima kalbėt bet ir apie sirgalių tai jau kaip laimėjom kai ten jau mūsų tie krepšininkai eina dėkoja visai tai publikai publika dėkoja jiem ir vienas televizijos operatorius pagavo ir režisierius pamatė tokį kadrą verkiantį lietuvį ir tokį plakatą laiko maždaug 37, 39 ir 2003 We are back maždaug. Tai va, tai tas toksai labai toksai, nu, jautrus pakankamai epizodas, daug ką pasakantis.